Здравейте, фейс и ютуб маняци, колеги, музиканти, певци и начинаещи. Колеги. Това е четвъртият видео урок и в този видеоурок ще говорим за орнаментът групето. Групето 1. Следващия урок ще има и групето 2. Групето 1, т.е. ще рече, че този орнамент се състои от 5 нотни стойности, но при него различното, че той се състои от един морден и пресечен. Тоест трябва да се свържат. Значи той е какво ще рече? Че започвате в групето едно първо с мордена и следователно и пресечене. Тоест, ако започнете от до, първото, първо, което ще направите е повишавате полутон. Тоест, до, до диез, до и продължавате с пресечен, както ви казах във вторият видеоурок, понижавате полутон, т.е. до си до. Обаче го свързват се. И значи трябва да броите просто 5 тона. До, до диез, до, си, до. Това е групето едно. И се получава точно 5 тона. И какво се получава? Значи първо повишавате полутон и после понижавате полутон. И се получава групето едно. Значи логично на практика просто се, той се състои от първо повишавате полутон и после понижавате полутон, т.е. първо морден, после пресечен. Както мордена, когато повишите полутон, нали, от 3 нотни стойности се получава. Или, и вторият случай, както е тук, са свързани, пресеченият понижавате полутон. И като ги свържете двата, се получава групето едно. Тук няма такава схема да се изсвири само с два пръста. Просто тук вече се налага да използвате схемата с три пръста. Тоест, втори, трети, втори, първи, втори. Това е единия вариант за изсвирване. Другият вариант е трети, четвърти, трети, втори, трети. И рядко, ако се налага, нали, при по-големи интервали, по време на свиренето, четвърти, пети, четвърти, трети. Така, оператор е малко по-близко, да видят. Значи, ето сега ще ви го изсвиря Павничко. От до. От ре. С трети, четвърти, трети, втори, трети. Така. четвърти, трети, четвърти. Окей, okay, колеги. Ей си YouTube маняци и начинаещи. Това е за орнаментът групето 1. Чао и до нови срещи!